Дорогие друзья, воспользуйтесь уникальной возможностью и откройте себе канал для исцеления. В этом вам помогут Архангел Михаил, 36 высших учителей и существ, а также Владыка Света доктор Кан. Мысленно или вслух попросите открыть вам целительный канал – и настроить вас для получения исцеляющей энергии света. Смотрите видео и принимайте настройку. thank <laughs> you thank you thank you А сейчас, дорогие друзья, поблагодарите Архангела Михаила, 36 высших учителей и существ, а также владыку света доктора Кан. Теперь вы можете взывать к божественному доктору Кан и просить его об исцелении.